असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टी दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ मेरे पास बोर्ड पड़े हुए हैं मदर बोर्ड्स हैं पावर सप्लाई बोर्ड्स हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे हम ये बोर्ड है टी सी एल का ठीक है T P M S one three zero six point P B double seven five ठीक है तो ये टी का बोर्ड है मदरबोर्ड इसके साथ साथ इसका ये टीकोन बोर्ड भी लगा हुआ है ठीक है बिल्कुल कंप्लीट बोर्ड है ठीक है अगर किसी भी को चाहिए तो अवेलेबल है ठीक है टी का बोर्ड है काफ़ी बोर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं ठीक है टी के हैं एल के मेरे पास तीन चार पाँच बोर्ड हैं विद पावर सप्लाई ठीक है तो ये टी का तरतालीस इंच का 42, 43 इंच को ये इस्तेमाल किया जाता है उसके इसके अलावा एक बोर्ड है एल का ठीक है ये बत्तीस इंच का L C D T V का ये बोर्ड है तो इस ये आम ज़्यादातर एल एल जी में बत्तीस इंच में यही इस्तेमाल होता है ठीक है E A X six five zero two seven one zero six point one point zero ठीक है तो ये है तो इनमें से कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो कि रिपेयर शुदा हो ठीक है सारे बिल्कुल अनटच हैं लेकिन हैं जैनवन ठीक है बिल्कुल ज़ीरो यानी कि कहीं पे भी इसमें सोल्डरिंग वगैरह नहीं हुई दोबारा से रिपेयर शुदा नहीं है यानी कि ठीक है इसके अलावा ये बोर्ड है मेरे पास एल का ठीक है ये बतालीस इंच का एल का है बतालीस inch L B five six three T ठीक है ये पावर सप्लाई बोर्ड है इसके साथ साथ इसका ये मदरबोर्ड है ठीक है ये इसका motherboard L G four two B five six three T ठीक है तो इसके साथ इसका टीकोन बोर्ड भी है ठीक है बिल्कुल न्यू है यानी कि यानी कि जैनवन है ठीक है जैनवन एल जी का ये बतालीस इंच का बोर्ड विद पावर सप्लाई इसके बाद आते हैं ये भी मेरे पास एल का सेट है बोर्ड है ठीक है ये वह पैंसठ इंच ठीक है six five L B five six one zero ठीक है पावर सप्लाई बोर्ड अनटच यानी कि अभी तक रिपेयर शुदा नहीं है ठीक है बिल्कुल जैनवन है हर कोई भी चीज़ इसमें वो जैनवन लगी हुई है ठीक है तो इसके साथ इसका इस साइड में ये मदरबोर्ड है ठीक है तो इसका टीकोन बोर्ड भी अवेलेबल है साथ में ठीक है बिल्कुल कंप्लीट है यानी कि पावर सप्लाई बोर्ड है मदर बोर्ड है इसके साथ इसका टीकोन बोर्ड भी है ठीक है तो फिर आते हैं ये मेरे पास एक चाइना का L E D T V बतालीस और तरतालीस इंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वो ये बोर्ड है ठीक है इसके साथ आप देख सकते हैं इसके साथ भी इसका पैनल भी अवेलेबल है ठीक ये 43 42 और 43 के लिए ये बोर्ड है ठीक है ये चाइना के किसी भी एलईडी e में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा आगे आ जाए तो ये भी आ जाता है एलजी का ठीक ये भी एलजी का ही बोर्ड है मदरबोर्ड ठीक है ये भी 40 इंच का है ठीक है तो इसके साथ इसकी पावर सप्लाई भी है बिल्कुल क्लियर साफ पावर सप्लाई है कहीं पे भी कोई सोल्डरिंग वगैरह नहीं आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल जैनवन है जैनवन हालत में कोई भी इनमें से कोई भी इनके रिपेयर शुदा नहीं है ये आते हैं तो ये बोर्ड है मेरे पास ये भी एक बोर्ड है टी का ये बत्तीस इंच का है ठीक है इसके साथ साथ इसका पैनल भी है panel S T three one five one A zero five eight X C three ठीक है ये है टी का बत्तीस इंच का तो इसके बाद आ जाते हैं ये एक बोर्ड है स्मार्ट ठीक है 42 और 43 दोनों पे इस्तेमाल हो सकता है ये ये स्मार्ट है स्मार्ट बोर्ड है ठीक है तो ये 42 और 43 चाइना के किसी भी एलईडी टीवी e में ये इस्तेमाल हो सकता है ठीक है आप किसी में भी इसको लगा सकते हैं तो इसमें ये स्मार्ट है इसमें इंटरनेट वगैरह यूट्यूब फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम जो भी चीज़ आप यानी कि इंटरनेट इसके अंदर है ठीक है तो ये अगर किसी को चाहिए तो ये भी अवेलेबल है बिल्कुल साफ़ है क्लियर है T P M S double three eight P B eight zero two ठीक है इसका नंबर है इसके साथ इसका टीकोन भी अवेलेबल है अगर किसी को टीकोन चाहिए ये नंबर का तो टीकोन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ ओरिजिनल जैन जैन वाले हालत में ठीक है अगर किसी को चाहिए तो ये टी कॉन भी आप ले सकते हैं तो ये हो गया अच्छा इसके अलावा आगे आ जाते हैं ये सेट है ये पावर सप्लाई है सोनी की चालीस इंच की एलसीडी टीवी की ठीक है सोनी की चालीस इंच एलसीडी टीवी की ये पावर सप्लाई है बिल्कुल साफ़ है इसमें किसी किस्म की कोई रिपेयर शुदा नहीं है मेरे पास जितने भी बोर्ड पड़े हुए हैं ये सारे यानी कि रिपेयर शुदा नहीं है बिल्कुल चैनवन हालत में है ठीक है तो इसके साथ साथ इसका मदरबोर्ड भी है ठीक मदरबोर्ड भी अवेलेबल है सोनी का इसी इसी सप्लाई का ठीक है सोनी का मदरबोर्ड अवेलेबल है इसके अलावा मेरे पास स्वीडेक्स एलईडी टीवी हैं जो एलसीडी टीवी सॉरी स्वीडेक्स के स्वीडेक्स के मेरे पास बोर्ड पड़े हुए हैं ठीक है अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो स्वीडेक्स के बोर्ड भी अवेलेबल हैं किसी भी एलसीडी के 32 इंच से लेकर 40 40 इसके अलावा पचास पचवंजा इंच के जितने भी बोर्ड हैं मेरे पास अवेलेबल हैं स्वीडेक्स के मैं स्वीडेक्स की बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये भी स्वीडेक्स में इस्तेमाल होता है ठीक है तो इसमें कितने एच डी एम आई हैं एक दो तीन चार पाँच इसमें एच डी एम आई हैं ठीक है तो स्वीडेक्स मेरे पास 50 इंच की जो है वो पावर सप्लाई भी अवेलेबल है इसके अलावा मदरबोर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए तो वो रबता कर सकते हैं ठीक है तो जितने भी बोर्ड हैं वो जैनवन हालत में है ठीक है रिपेयर शुदा नहीं होंगे इंशाल्लाह गारंटी के साथ हैं ठीक ये सोनी का है तो और भी काफ़ी सारे मेरे पास बोर्ड पड़े हुए हैं चाइना के तो काफ़ी सारे हैं चाइना के एल टीवी e के वो तो आम अवेलेबल हैं वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ एल वगैरह के कंपोमेटिक के सॉरी कंपोमेटिक नहीं है टी के तो ज़्यादा एल जी के हैं ये सोनी का पावर बोर्ड है इसके साथ इसका मदर बोर्ड भी अवेलेबल है लेकिन वो दूसरे पड़ा हुआ तो नीचे ठीक है तो अगर किसी को भी चाहिए तो वो रबता कर सकता है